Mijn naam is Ismee Tames. Ik ben senioronderzoeker en programmaleider bij het NIOT en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En binnen Triado heb ik denk ik de leukste eh, rol, namelijk die van onderzoeker. Mijn specialiteit is eigenlijk gedrag van mensen in tijden van oorlog, dus gedrag en ervaringen van mensen. Ik kijk naar wat mensen doen wanneer ze geconfronteerd worden met eh, oorlogsgeweld, eh, hoe ze hun gedrag veranderen. Nou, het afgelopen jaar is er een testset gedigitaliseerd uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Die is eh, toegankelijk gemaakt om op een digitale manier te gaan onderzoeken. En eigenlijk is dat wat ik nu ga doen. Dus ik ga die set bevragen en kijken wat we voor informatie eruit kunnen halen en hoe betrouwbaar die informatie is. En ik kan wel een concreet voorbeeld geven. Ik kan bijvoorbeeld gaan kijken van, nou, kan ik een bepaalde groep eh, eh, verdachten eruit halen. Dus mensen die verdacht zijn bijvoorbeeld van lidmaatschap van de Waffen-SS, die zich daarvoor aangemeld hebben. Kan ik die groep eruit filteren om iets te kunnen zeggen over ja, wat voor groep was dat eigenlijk? Hoe oud waren de mensen die zich daarvoor aanmelden? Waar kwamen ze eigenlijk vandaan? In welke periode was dat? Dit project is voor mij bijzonder omdat het eigenlijk voor het eerst is dat we op zo'n manier naar eh, dit archiefmateriaal kunnen kijken. In plaats van dat we dossier voor dossier bekijken, is het eigenlijk dat we vragen aan die eh, digitale set van goh, wat heb je allemaal over nou, een bepaalde persoon of over een bepaalde plaats of over een bepaalde groep. Mijn verwachtingen over de uitkomst van het project zijn natuurlijk enorm hoog gespannen. <laughs> Ik denk idealiter is dit, en zo is het ook opgezet, is het een pilotproject. Is het het begin van iets veel, veel groters. En ik verwacht eigenlijk dat we op basis van, eh, van deze pilot kunnen gaan zeggen van uh, als je dit groot gaat aanpakken, bijvoorbeeld voor het hele CRBR, als je, daar, als je het helemaal zou willen gaan digitaliseren, dan weten we nu heel goed hoe je dat moet aanpakken onderzoek doen naar de Tweede Wereldoorlog in 2019 is niet alleen je verhouden tot die oorlog, tot dat conflict, maar ook tot de conflicten van nu. En de oorlogen waar we nu mee te maken hebben, want oorlog is geen geschiedenis.